ku kikumi mu musanvu akatonyeza mwenda pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo yonna gy'osinzira okulabika nga otuwuliriza enkya ey'olunaku olwalero kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala dakiika ziri munaana zaawukanye ku ssaawa nnyaza nkya ya lunaku lwalero lunaku lwa kutaano lunaku lwa juma naku z'omwezi ziri ttaano omwezi tuli mu gwa kusatu omwaka 2 21 Ah, bwentunira wabweru ndaba nga omusana gukedde kwaka akasana kavuddeyo bulungi budde bwakalasa mayanzi sonka atera okugamba nti amayanzi gatandise okulabika nga gabuuka gegiriisa akasana kavuddeyo mm. kagasobozesa okukola emirimu gyago nago naawe munnauganda tewali budde webukulemeseza eh. <laughs> oyoava bukoma nsimbi <laughs> ayina enyingira gyayingiddewo eh. mbadde ntidde nga ŋŋamba gi nange bangatta kubiri byebakedde okukwata nyweza olujja olwo ah. kikumi musanvu akatonyezo mwenda bale fm bwe tutyo bwe tutambula lunaku lwakutaano ttiimu ebeera nnene tweyungibwako kayongo hakimu mwana nzaarwa yebukoma nsimbi waali wano musanyufu ddala oba bwerwasanzeyo kyoyo kimusanudde okutuuka kweyo levo tubeera nesonko musa muzukulu wa kisolo nange omugabi matobuhudu munakyadondo okulabika nga tukutambuliza ddala program da inside story munda mubisenge byamakolero agentalo bingi byetugenda okutunuulira akakiiko akakwasisa obuli bwenguzi okuva mu state house kaliko abantu 19 bekakutte bano babadde befuula abakozi abakakiiko kano eh. bantu tebatya kati abavubuka bayiiya 19 balambirira nga befuula abakozi abakakiiko ako oba ekibiina ekyo ekirwanyisa obuli bwenguzi ekya state house anticorruption unit babadde bagamba abakozi baakyo 19 babalina babadde bakola ki babakutte batya era bano babadde beeyita baani byonna ogenda kubitegeera asani kasinje omukulu mu poliisi ya uganda alagiddwa asasula obukadde 25 defamation case kugezaako ku difaminga ttiimu ey'omupiira waliwo ebyaliwo ttiimu y'omupiira eya poliisi ng'esamba ne ttiimu eya vipers era waliwo embeera eyali ennene ddala ebisongovu nebyogerwa asaani kasinje bamugambye asasula obukadde bubiri mu emitwalo ataano byonna tugenda kubikutuusako omusango gwa kyagulan robert centamu okugjayo petition byonna tugenda bikutuusako sonko muusa asooke akuwe ku salaamu ye noluvanyuma tudde ewakayongo hakeka hey, bagenda kubeera nayo saawa busaawa tugenda kubeera nayo awazi zokka leka kutya nnyo ogambe oh, nti emotoka hey, eh, wabula mm -hmm. okugizaayo emotoka eno wano wamanga mhm. mm. wulirizawo ge mulungi atuwuliza ku power of africa radio emotoka eno aba ura a e bo bavunanyizibwa ku motoka zino mhm. ezaffe mm. eza bulijjo wabula hey. muma mulimu element mm -hmm. eya amadi updf mm. n'ebitongole ebyokwerinda byebiteekeddwa yeah. okugitunuulira okugikakasa era okay. kasaba n'amala ogitunuulira baga nti ah, eri safe waddemba mm. okukola kyokuj mm. hey. mm. so kati tulindira hey. wonna mukwano tugenda kuba tuyingirao ah. omulungi atumbude pal of africa radio papa francis leero mm. ateekeddwa okulabikako mu kibuga bagdad kibuga kikulu kyeggwanga ira iraq, iraq. Mm. wabula embeera si nnungi jjukira nti eggwanga lyagendamu Eh, bukyanga lifuna enyaafa oba hmm. enjatika kukuvawo kwa musajja mukulu saddam husein hmm. eggwanga erya iraq titiriranga naye agenda kukyala yonaku nolwaguno nogwe ogenda okubeera omulundi ogusoose paapa okulabikako mugwanga okutambula hmm. mu kirwadde kino ekya covid-19 so byonna tugenda kubanga nabyo tubitunuulira gomulungi atumbude pal of africa radio waliwo amawulire amalala gembadde ndaba wano agakatuuka wano ku meeza yaffe mm. uh, okay Eh, eddagala eh. erya covid-19 hmm. leero naffe lwe tulifuna eh, first batch lwe tugenda okufuna astrazenac hmm. eddagala letugenda difuna but eggwanga erya italy hmm. baganye eddagala lino libadde liva mu ggwanga lya australia bagambye nti ogira mulindako tugenda kubitegeera singako tujja kwongera okuba nga tubitegeera tulyaniriza abalala waliwo gye baligoba hmm. eh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuwabarakatu njakubaza sonka ono musajja ono yalemerako ekanzu mhm. <laughs> nkofiiaaamunywereze eh. mumbeeraeyonfanana nange nkyagala nnyo naye njagala kale nze nyamba leeta linjeru eh. <laughs> <laughs> lwaki lwaki nzijukiza esanda enjeru ekujjukiza esanda olabanga ayambadekozi bajja kuteeka musanda satu atujja ogiberamu nebbanga kati njagala emyufu enzirugavu kozitebasobola kuziika mu sanda za nga simpanvulumu ku <laughs> gatambula amawulire bwe gatyo bwegongera okuba nga gatambula gava ebule n'ebweya management ya lufuka quality islamic nursery and primary school endejo mu mirimu zone nga lyetabye erya lufuka islamic primary school bongere okutegeeza abazadde n'okubajjukisa nti okuwandiisa abaana kutambulira ddala ova kusini okuva ku pyo nesooka okuva ku pyo1 pa ku kibiina ekyomukaaga ate nga bagoberera amateeka ga covid bongere okujjukiza nti abaana 50 ab'ekibiina ekyomukaaga abasooka okwewandiisa n'ab'ebibiina abalala kikumi ebitundu abiri mu bitano ku bikikumi ku bisale by'essomero bigenda basalibwako lufuka quality islamic nasaland primary school ge gamu ku masomero agalondeddwa okukozesa enkola ya elearning era nga omwana asomesebwa bwalabako enkola eno omubaana basomesebwa bakugu okuva mu mawanga ag'ebweru ne wano e uganda nga bayitira ku intaneti omwana n'afuna ekyenjawulo nga bakulembeddwamu sheh amir katude akulira islamic primary school mu uganda ayongera okujjukiza abazadde okukakasa kino wallahi tukayo ku ssomero ojja kwongera okuba nga okikakasa lufuka quality nasale islamic and primary school lisangibwa endege mu mirimu zone nga wakava ku kipande kya mirimu police okyamira ku batabata ku kidda endege n'okyamira ku kipande kya eden college buterevu bulambalamba ojja kuba butoola mu lusono dokoli nebanafu balufuka quality islamic nasaland primary school kuzero masamu 02 10 na mokaga zako 10 na mokaga sembe yonsambu munana zero masamu 02 10 na mokaga zako 10 na mokaga sembe yonsambu munana oba ku zero masamu 0 emu wandika abiri zako 10 na mwenda sembe yo 10 na mokaga kiriza kujukize bano aba light speed job hub limited bakugamba ntindo bano bewadde okubanga bakolagana nawe na bagamba nti gweba oyina amayumba go oyina washing bay oyina parking amayumba gonna oba hotel ezetaga okubanga zisoloozebwa munange bano bamaze okubanga bakutuukako bagambye bawaddeyo kubanga baweereza service bakusembereza obuweereza mu nkola esinga okuba eyekika ekyawaggulu bakugamba nti basolooza sente okuva mu bapangisa ne bakwasa ekiteretebwa kyo mukadde akatuufu bagamba nti ekyenjawulo kye balina bagula ne poloti saako n'okutunda ettaka mu bitundu wano mu uganda mu bitundu ebitali bimu kati bagamba bakwasa eddimo lino bagende maaso n'okuba nga bakuweereza mu mpeereza esinga okuba ey'ekika ekya waggulu osobola obakubeera ku simu eri 07226229 oba osobola okujja mu maka gaffe ekyali wajjala okuliraana magistrate court tugende maaso n'okuba nga tukuweereza ate aliwalidi investments limited bakuyamba okufunira emirimu emitala w'amayanja ate nga bakakasibwa ministry eya labor and social development betaaga ba cleaners nga mugenda kukola ku kisaawe ky'ennyonyi betaaga ba offloaders nga nammwe mugenda kukolera ku kisaawe kya emirates airlines betaaga ba housemaids abaana abawala bagenda okukola emirimu egy'awaka baweya house attendants nga n'omusaala musava ddala kaakati eyeetaaga okutambula nabo oyagala kugenda mitala w'amayanja kuba kyeyo kampani entuufu eteekwa okutwala ebweru beba aliwalid investments limited basange wali eri e, basange wali enateete ku jonge road beetaaga abakozi abawala n'abalenzi nga mugenda kukolera ebweru w'eggwanga bakubireko ku 07 01 7 buli muntu wakugaggawala singa obeera ngaotuuse gye bali ok kale dakikebula ku mizo kanno kwera saawa tano ezokumakya gunaku nno olwaleero ogambye nti emmotoka eri amad eya robert yagoranyisentamu balina kugikebererawa okusinziira ku bannamateeka ba robert kyagulanyi sentamu olunaku lweggulo bategezeza ne bagamba situlina buzibu kubaagala okwekebejja emmotoka yaffe omulundi ogwokubiri naye okusinzira ku nsonga ez'ebyokwerinda mm. emmotoka tegenda kuvugibwa kutwalibwa ku ura abaagala okujekebejja mujje mugisange magere ekyo kimu mhm. yadde mugisanze magere bwanaaba taliiwo temujja kujekebejja paka ngaakozesi nawaali mulina mm. kujekebejja nga kyagulwanyi waali olwensonga zebyokwerinda simanyi kiki kyebategeeza bwabagamba nti olwensonga zebyokwerinda bubagende wa Robert Chagulanyi baino gende wa Robert Chagulanyi sena because UPDF bebatekedwa oba bitongole byo byokwerinda mm. bebatekedwa kutegera era bebatekedwa kwa permission te moto keneri amadi ekiriziddwa kubera mu gwanga ekiriziddwa mm. kayunga kim okujikola chi okujibuga nekirana nekino jagala kadibaina kugenda magere jibaina okuchika nekino jibaina gendo kadasa nekino jagala tungira kubanga tuchitegera mm. ekitongole kya URA eh, eh? olaba kati balondodde emmotoka nti esookedde mm. tugekebejje kati ate kontaina kitegeeza waliwo ne kontaina eziyitawo nga bye babaze sibyebyo kitegeeza eh, eggwanga eh, lifiirwa ekyo kyenagamba sonkolaolunaku olwajjo we mm. nasabidde mm. abawuliriza ba power of africa radio ne bakama baffe abali mu systems abali mu offices nti mukubemu ekifaananyi ura mukiryalinza emmotoka ebadde eryawo naye totegedde emmotoka kiki kigirimu emmotoka ze watyanga emmotoka eyo yali bomu mhm. ng'erina akaseera kabe bagimuntalingira hmm. okurimoti ne babaako ewantu webagisitationinga ngesobola because tomanyi buzito bwa bomu eba eri mu motoka eyo ngbasobola se bwegiteeka ku gundi ku kikomera ky'omuntu eh. nga mulimu hmm. omunene nejja ebwatuka nga buli akaliwo konna kateeka kufuuka nga capati kyova olaba sonko twetaaga okuba nga bino ebintu ebyemotoka mubira bange byokusaba tubitunulira ne tubireka ekifananyi kinene eri eggwanga ekyoleka ekitongole kya ura butaba kigenda maaso nokubanga kikola emirimu gyabwoŋamba nti wa undervalue wing emotoka eri amadi eyina okusasula omusolo omungi bwegutyo kitegeeza waliwo n'ebyamaguzi byemwekebejja nemubijjako sente entono nga zandivuddeko nyingi eggwanga lifiirwa ekyo kyongera kubaanika bwana gundi nina akalala keneyongedde okubanga ntunulamu mm. emotoka eno right now bagala edizibweyo bagisalira omusolo muki mutono mm. kakati tugeze nga waliwo emotoka endala eyaletebwa mm. nga mwali mulaba namu naye omusajja nagituseeyo nga mugangatika mm. ye musobole omuyita nemumudizayokanmwagikebera eh? <laughs> ngaemotoka eringa empya eh. nemwegijjako omusolo mungi nagituusa eringa emotoka byemwabalasibmusobola okumuyita nemumudizayo akantu abaffe era kino njagala kigende eri abakulu abagaba emirimu mm. aba employing aba ura mm. mpulize sisuulanga ku kontaina naye mpuli yambo baleeta kontaina nze kontaina yange gyemmanyi eri gyenaaamere <laughs> mu biseera byangeeno gyewatalirangamu amenvu <laughs> eh, era nze natuka ekiseera nga mpula abantu bagamba eh, gundi yafuna sente aleetera mu kontaina mm. kontaina eh, nze nga gyemmanyi ddala bo baabikwatanga mu ngalo kaakati Mm. kino kyembadde njagala okuba nga nteeka ku mmeeza wano mm. nti ebintu bino ebyamaguzi ebigira mu kontayina mm. oli aleese endibota aleese masimu hmm? totegedde aleese eki yakugambye kontayina eh, yange erimu bibiriiti eh. ogenda okutuuka eno ngaomwana aleese zissa musanga lomu tebaliyisaawo ebyo okulwanyisa kati tekinologi eno yazze ah, bwotunuulira elementi eyo Eh, olaba emmotoka zino ezaffe zirikululana mm. noziraba nga ziriko amatundu baali mm. zituyitako ku nguudo eh, eh. etise bwenza okukiraba nti yasoda ah, batise mitayimbwa ah, ah. naye nga totegedde ensi kati uliriza wanhood mm. ensi yakyuse abasajja abamerika n'abarussia abangereza batandika okutuula olaba mumotoka eyo kukuyitako naye nga ebiri munda mu mmotoka omwo mulimu zi drone mulimu zichopa mm. mulimu mm. emizinga mulimu amasasi mulimu zibomu nti bastationing mu kibira mm. system netandika okuoperatinga yokka mm. ne bastras drone abasajja kati batuse nga tebakyayagala kusindika baana kufiira mu lutalo mm. basindika bunekakubaddayo bwemuba mukakubye muba mukubye kakubye ko temukubye mumerika temukubye okitegeera mm. kati system eyingira emmotoka ngaeyo katugambe eyingidde eyingiddemu n'amasasi eze nebomu eze nebyokwerinda byonna neeyitawo ekyo kikyali awo waliwo toyi zino ezireetebwa ezaabaana ezizanyizibwa bupisito mm. tebalireeta pisito ezaddala ezaddala ne bagamba omuntu ndeesa bimundu by'abaana byakuzanyisa naye ng'aleese pisito zaddala banabakuwa bali muyuara eh ochitegeera bino lero lokutano we bali nyo bali deddala mukwano kubango tumbo de ogambo tyakasimu awe kibuye kasimu dawa center we bali nyo bali deddala onte kate kanzitegede uh, Sheikh Umar Bakari agenda kusaza o msaidizi olufuka omuzikitibagwita masjid salam ewahajati kabaya mashallah yee mpulira nga nechinyege nyege chinkwato bananga ensalirawo Sheikh Umar Bakari awe uh, saidizi olufuka omuzikitibagwita masjid salam ewa hajjati kabayo muzikiti omupya ogwo mashallah ndowooza nange nkole nti katekasimanyi ono muzukulu wa jjajja budda wagenda kusaalira naye alhamdulillah kale katukole nteekateeka kkiriza gu mulungi atuuliza ku pal of africa radio bannaffe aba mutebi meto workshop mutebi meto workshop bakutegeeza nti munange osaanidde okwongera okulabika nti ddala kituufu ogenda bakukolere enteekateeka mutebi meto workshop benkwanjulira bano ne basangibwa wampeewo bakafulu era bakakensa mu kwokya ebyuma ebya worlding ebya buli kika omuli amadirisa omuli enzigi teekaako geti oba gate stands n'ebintu ebirala byonna lowooza ku kintu kyoyinza okwagala okwokya bannaffe abamutebi mete workshop abakutegeeza nti era okubateekateeka n'abavubuka abava ewala abava okumpi newali ewampeewo bakutegeeza nti gwemunango mulungi atuuliriza bateekateeka omwana n'abaako omulimu gwafuna ogw'omumutwe kino nno ne kiyambako okulwanyisa ebbula ly'emirimu egyongedde okuba nti munange mu ggwanga gibuze mutebi meto workshop omwana ayagala kubeera ki kkiriza munange osobole okulabika nti otambula nabo bakuteeketeeke kitegeeza nti omulimu gw'omumutwe oba oyongedde okuba nga ogenda kugaggawala abeetaaze basangibwa wampeewo opposite wampeewo primary school ku gayaza road bali ku 0708 wandiika 64 zaako 81 sembyayo 47 0708 64 89 oba ku 0702 591 lusanvu ana mu mwenda 0702 bitano kyenda mwemu lusanvu ana mu ttaano ate gwe wenna omwami omwambazi eyeetaaga essuuti okwambala onekanekane nkuzigirira banno aba badrosbotic badrosbotic bakugamba gendayo ofune essuuti ennungi okuzaama baleese amasuuti okuva eitale takesako bufalansa bangladesh kussana eggwanga erya uk amasuti amalungi mu van hussein empale mu next max spencer perekadini zalamani kwossa n'ebika ebirala bingi ddala abasuubuzi mwenna n'omuntu sekinoomo bakwaniriza beekwate bakwata n'ekibanja mpola n'osasulako mpola mpola nga bw'okola teriyo ebyo nti ate suuti yannemye sirina ssente nedda ekibanja mpola bakikwata baggulawo ku ssaawa 12 ez'okumakya ne baggalawo ku ssaawa 12 ez'olweggulo ate gwe alina omukolo beekwate bagenda kukuwa esuuti ez'omulembe bakwambalize abagole abaami bonna ku bbeeyi ensamusamu badisbotiki bakugamba gendayo bayongedde okusensera amawanga ag'enjawulo okuli eggwanga erya north korea ne bakuleetera esuuti ennungi okuzaama genda ozeerabireko omusuubuzi n'omutuse kinomu kobeere ng'oyagala konteyina bagirina basange wali mu kisenyi ku rosa market okulinaana ovino mall edduuka namba b38 oba bakubireko ku 0773 asatu mu satu nsanvu nkaaga mu mukaaga oba ziro musanvu ziro emu nkaaga mu mwenda nsanvu mu nnya nsanvu mu bbiri beba badis botic genda bakwambaze esuuti ey'omulembe kkiriza nkujjukize bannaffe ababali baawo bannaffe ababali baawo bakutegeeza nti gwe eyakubwa stroke otambuziddwa mu malwaliro ag'enjawulo bikyalemye munnangerekerawo okutambula bano bakugamba nti jangu mubaabali baawo bagende maaso nokubanga bakujjanjaba bajjanjaba mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekya waggulu bayunga amagumba agamenyese ennyingo eziruma emigongo egiruma ekyenjawulo kye balina batereeza enkobogo embaliga wamu n'ebitege mu baana abato mu abantu abakulu mm-hmm. ebyabaana abato ebitege bagenda maaso nokubanga babitereeza kakati bakugamba nti bakola buli lunaku okujjako ku sande batandika essaawa satu ez'okumakya ate nga banyuka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi jangu bukolokolo wano ku lubaga road okumpu n'enkulungo ya kabaka ku ludda lw'ekereziya e yerubaga bajja kgenda maaso n'okuba nga bakolerako ddala bulungi kakati bakubire ku ssimu eri 07 01 95 00 nkaaga mu ttaano eri ziro musanvu ziro emu kyenda mu ttaano ziro ziro nkaaga mu ttaano okay kale yonna mukwano gyoli gyosinzira okubanga otumbule pal of africa radio bano bannaffe aba cashtelex cashtelex ez'okuyamba ffe n'abafirika oyo yonna bongera okutegeeza nti oyo yenna alina sente eno eya crypto oganyulwamu mm. ate ofuna amagoba buli lunaku obudde gye bugendera nga olina sente eno ebbeeyi yaayo erinnya kitegeeza nti oyo yenna abagifunye bannanga abalina ekireeta sente buli lunaku oyina ekikuza sente buli lunaku ate obeera n'amagoba mu kampuni enene eya kashtelex uganda nabwekityo bakutegeeza okwongera okumanya ebisingawo genda ku kizimbe kya nur emporium owali opposite n'omuzikiti waggulu akatale ka usafi bakuteeketeeka bakusomese bakubulire kashtelex kitegeeza ki bano nno bali ku 0757 wandika 35 zako 6735 ate njagala okujjukiza nti program da inside story tubeera ne bannaffe aba mtn mtn bakugamba bakuleetedde freedom bundles zino teziggwako mtn ekugamba tokkiriza muntu yenna kulemesa kumalawo kikyo nti ate kampape ndawunudi ngaebiteetagisa njagala kumalako mbs ange nedda kakati osobola okuteerako ddala mbs okutuukira ddala ku gb 40 nobeera nazo ku ssimu yaawo tezirina expire date gwozikozesa paka bwozimalako newecca mtn bakugamba weeyunge ku freedom bundles ng'oyita ku nkola eya mtn app osobole okunyumirwa emubi zino oba gyebbizi zino eza freedom bundles everywhere you go mtn mtn is regulated by uganda communications commission hmm? eh, eh, eh. abaana abo hmm. matto ebiseera ebisinga oyinza obutategeera nsonga lwaki babakwata hmm. naye bwogezaako okuwuliriza obuntu bwawe bwebazanya nawe woba wetaaga obakwata oyinza obubakwata <laughs> so bizo nti obazemu ne babikwata mm. nga bagamba nti bali balina okuddamu okulabikako babatera eh. ndoza ku bond babuuka bairo babuuka bairo then baali balina okuba nti baddayo mm. mu maaso g'omulamuzi mm. esobole okwewozaako eh. nebatalabikakonebatalabikakoikira babakwata kali akatambi kaali kagamba kikayongo kebabakwatirako eh, balina akatambi kebaba bakwatirako ako nga bagamba muyigirize abaana okwagala eggwanga lyabwe kino nakino nakino nakino kati balina akalala kebakoze jjo kebakoze nga kalaga ebyaliwo mu 1994 nga bakola constitution aga abantu abakola constitution eno mwe mwavaako bino byonna n'ebirala kakati babalina bazonto bizonto naddala ndowooza basinga okubigoberera bebafa babeera nnyo ku facebook ja mukwanira wala kimanyi nti bajjajja baffe tebabirina bino tebabimanyi eh, ah, ah. nebizonto waliwo kineetaga okubanga ntegeera mm. abakulu bano ngaobatutte mu mbuga z'amateeka mm. basimba maaso g'omulamuzi obavunana nga abantu ba bulijjo obanga anti era nabo bakugamba nti saabazontozonto ekitegera eh, <laughs> eh, fe bitalina magezi bwe batyo bwe beeyita fe byetwogera ngere betuli nti tetwamanya ngeri kije yajja twalabira mm. ngetuse ne motoka eya robert chagulanyi center mu jalina kati obaje twezo gamati kati avuga kanamba mm. eyongedde okumuzalira makayi byazalira ku nsiko era mwera liikirivu nnyo nti emotoka eno mm. engeri abantu abayuara ebo bajesimbyemu bandibanga bagala kujimulemesa jukira nti yekubira enduulu mu kooti hmm. ngegamba nti ura ereme kooti kugamba kooti ebalemese baleme kuddamu motoka ye kugiwa kugamba asasule omusolo omulala amawulire gongedde okubanga gafulumye nga gatutegeeza nti wiiki emu emabega bwekyanga robert kyagulanyi sentemu yekubira enduulu mu kooti mm. ng'ayagala ura emotoka esobole okuba nga egyesonyiwa jukira nti ura egamba nti emotoka eno engeri gye yayingira tebagitegeera lwadde yasasula omusolo omusolo ogwo gwe yasasula gwegwa bulijjo land cruiser mm. motoka zino nga bwemanyi nti amotoka ah, akavetize ah, okamanyi nga akavetizi wish ogimanyi nga wish kati neeno bagijjako omusolo gwayo nga bamanyi yeeyo narobert mm. kyagulanyi sentamu bwayongere otegeeza eggwanga nti emotoka gyalina eri amad aba ura ebagamba nti fe tetugezaako kwagala kulemesa robert kyagulanyi sentamu motoka ye wabula twagala emmotoka eno agikomyewo twongere okubanga tugitunuulira okujekebejja erina emisolo gyeyina okusasula mm. olwensonga nti giri gye twagijjako gyali mitono kyagulanya mm. agamba nti ekyamufunyisa emmotoka eno obulamu bwe buli mumatigga mm. okuva lwe yavaayo okutandika okwesimbawo oba okujja mu byobufuzi obulamu bwe tebwasigala kyekimu kwekusala bwafuna emmotoka eno eyongere okubanga emuyambako okumuwa security n'ebyentambula godfrey balamaga godfrey mm. balamaga ono manaje mu ura customs agamba nti kooti tusaba ekkirize mm. robert kyagwanenyi sentamu atuletera emotoka eyo twetaaga okutegeera ddala kituufu eri amad mm -hmm. oba motoka ya bulijjo bwebanga eri amad erina okusasula omusolo ogwayo ogugwa mutulubeeryemotoka eziri amad mm. emmotoka eyo tuteekeddwa okutunuulira okulaba ng'era tugoberedde amateeka hmm. abalina okugitunuulira uganda peoples defense force bannamajje bajekebejje bano balina okwongera okuba nga bagikkiriza esobole okuba nga ebeera mu ggwanga ababuulireko bweoba onagiyingiza bino ebitongole kirina okuba nga ekyobyokwerinda kigimanyi hmm. emotoka yereetebwa era ne bagiwa permission okutandika okuba nti ddala kitofu ebeera wano e uganda obawe nensonga lwakiotekaokubanayo emmotoka eyo ejja mm. bo bagamba aba ura fe tetukirinaako obuzibu twetaaga kutegeera nakujekebejja bwekimaliriza byonna mhm. fe tetulina buzibu emmotoka eyo egenda kuba emuddizibwa bwana sonko bwe mm. tugenda maaso nokuba nga tutunulira emirimu amaje engeri gyegaze gagenda maaso nokuba nga gakola emirimu gyago mm. mwejjukira wano mu ngeri y'okuwandiisa ennanga muntu mm. ekiseera kyatuuka nibagamba nti aa omulimu guno nagwo guyingiremuko kubaki mm. ku bitongole bikuuma ddembe mm. ne tugenda mu byobulimi nads hmm? eh, era system ogerokagananga nga bagiyingizaamu abaki amajembe mm. eyo eh, bwetwavaayo waliwo ekirala kyetwazaakawo kyali kiki abasawo lwe bakola akedimo amaje ne gayingira amalwaliro omukulu n'agamba omuba mutandise okwecyanga ngenda kuleeta abasajja bange abaserikale bakoleki bajjanjababa mm. kati ekyebuuzibwa amaje eh, yoka etalimuserikale eh, okusinziira kubaaokusinziira ku baramaga mm. manaja mu mm. ura agamba nti etteeka mm-hmm. liragira etteeka eririwo liragira aba uganda peoples defence force bebateekeddwa okuwa permission emotoka eh, eziri mu tuluba eryo okuyingira bwana sonko nam ensonga lwaki njagadde okujjayo akantu kali mm. nti singa abakulu bano bali within the system eh? mm. wali emmotoka eno ngeyingira lwakisirikale owa updf mm. alina skills kubanga eri ah, system wayitawo ebintu bingi aba asobola okumanya nti enemmotoka ez si yabulijjo kakati kyonna ekyo ekiri awo tulinde tujja kubanga tubabuuza mm. uh, mawulire gobwegandowooza url mukusaba kooti egoba omusangokyagulanyi eh, exactly. gweyateekayo yo egamba kukusiriza ku maneja agamba nti twetaaga eddemu yeekebejjebwe mm. omulundi mm. ogwokubiri uh -huh. twongere okubanga tutunuulira ekika kyemumotoka eno ddala era bagamba baagala kooti ekirize robert kyagulanyi sentamu mm. emmotoka agireete Robert Chagulanyi Sentamu agamba nti mu mwaka gwa 2018 mm. emmotoka mm. ekika kya Tundra mm. n'egibuli kati ekyapaakingiddwa mu Arua Police Station mm. gyeri tekola kitevangayo baagyonoona agamba nti obulamu bwa buli matigga ebintu bingi nnyo ebyongedde okuba nga byonoonekeddwa mm. kati mm. wakkiriza n'awaayo emmotoka eno ayinza obutabaako wa ngeri ki agenda kalubirizwa mu kutambula mm. n'obulamu bw'okwongera okulabika nti munnange abukuuma agamba nti Eh, batunulidde nnyo emmotoka ye eno yate gyalabanga gyesobola okola ki okumuyamba okumi <clears throat> mm. bo bamugamba nti tatya emmotoka eno tugyetagisa just hours zokabagenda okumala mm. hours zokka tugikirialinge tulabe mm. tutunulire byonna emmotoka ye mali emuddizibwe robert kyagulanyi sentamu agamba alina okutya ddala ddala emmotoka eno bwagiwaayo enaasobola okumuddira kati nokooti olunaku lwajjo munange yayongedde okubanga egamba nti egenda kusalawo omusango guno mm. robert kyagulanyi sente mumaroka agiwaayo oba nedda mm. ngaennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokuna mwaka 2 kooti esalewo kitegeeza akyayina akadde okugivugavugamu awo uh, okutuuka nga mukaaga okutuuka nga mukaaga ogwokuna 221 mm.